مجھ پہ محشر شرے میں نصیب ان کی نظر پر ہی گئے کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا Hello.